Halo guys, kali ini saya mau uh, ekspedisi horor, horor-hororan di, di di sebuah lokasi yang ya, yang ini yang yang apa <laughs> yang yang haus ah pokoknya ikutin aja oke okay? let's go oke okay guys ini saya udah di luar lihat itu itu nyala aja guys ya itu galak di mana mana kayak ini aja ini itu itu nah itu itu ini ada tempat itu nah itu kamar mandi kalian denger gak nah itu suara radio tapi ini dikunci gitu jadi <laughs> tukang jahit tukang jahit gabut ya nyalain radio tapi tinggal gitu lupa kayak gitu. nah ini kaca ya guys ya nah kita jalan-jalan lagi nah ini kita mau ke lapangan guys <coughs> nah, ini udah amat buram juga males ngatur males ngatur oh ini fokus udah amat oke nah jadi gitu kita sedang nah, itu itu nah itu itu pokoknya oke tahu tahu tahu tahu tahu kalian dengar sesuatu nggak kalian kalian dengar sesuatu nggak tadi kalian dengar sesuatu nggak tadi kalian dengar sesuatu nggak dengar dengar dengar, dengar kalian dengar nggak ah itu dengar nggak <laughs> oke sekian dari saya oke okay, dadah <laughs>